玩了《金牌特务》之后啊，没想到台湾也有这个《金牌特务》的场景餐厅哦！哒哒，进去叫安口出站。 特务之所以这么迷人，是因为它满足了所有大男孩们的幻想，就像《暮光之城》满足所有女生的幻想一样。首先呢，就是店里面出现了许多许多的精品时尚精品，像是这个满满橱柜里面的餐具啊、表啊，还有古董车啊，就还有每一个角色特别量身定做的西装等等，女孩们呢都会幻想。 自己家里有一个大衣橱，对不对？然后男生也会幻想说自己家里有这个大橱柜，有满满的宝物感，时尚精品，高科技特务装备。再来就是女人，对 <laughs> 不对？主角，主角他最后所有的这些条件，根本就是所有男生幻想梦寐以求的角色。就像每一部电影的开头一样，总是会有破头式的开头开场。 嗯，但是往往就后继无力又常常烂掉。那相信看过的朋友就会知道，会跟我一样生生被他这个不间断的剧情给所生生吸。对，那这一次的主角啊，也增加了许多不像那个《冲击效应》一样会有多轴式的故事跟剧情安排，但是由主角一个人就可以串起所有角色的剧情。 那所以这一次的世界观，老师就有点疯狂异想，在这边就不剧透了。那那我们在这家店当 Kingsman 特务吧。橙酱奶油松板猪意大利面，我觉得很特别耶，橙酱。那外面是比较少看到这个口味的。然后你看这个，这个颜色啊，很典雅这样子。 飘扬。那其实一开始来这家店的时候，是因为它的装潢，就是那个金牌客户的特色，就很想来看看。结果后来查才发现，它的那个餐点啊，每一样呢都是非常有设计感、主特啊，也是知名的饮食集团的主厨吃的。 <laughs> 嗯，这个我是点那个白奶油对不对，可是呢。 它却做的很清爽哎，就是吃起来是不会腻的那一种奶油，我觉得这个很好入口的。哈哈 <laughs> 好，我果然是那个知名集团的祖宗餐点呢，都有一定的品质，因为其实啊。 那个装潢漂亮的店家，通常吃的东西都不怎么样。来， <laughs> 店员刚刚推荐我们的奶茶，然后啊，因为我这个人对奶茶是很挑的，然后这个喝起来啊，它是茶味很香的，而且是不太甜的。 刚刚已经有被我喝过这个奶茶，我很推荐耶，没有那么爱喝奶茶的人都会觉得是好喝的。然后再是炸鸡，炸鸡我还没吃，那这个要问问佩兰了，佩兰好吃吗？好吃，很咸，它有家乡味，可是吃起来超像鸡屁股的鸡翅。真的假的？我不吃鸡屁股，所以我不太知道鸡屁股是什么味道。你以后就会爱上鸡屁股，知道吗？ 因为我是觉得这个好吃，不然我下次就去吃吃看鸡屁股啊！我有点想吃吃看哎，那我吃一口好吧？超酥脆的，那个皮啊真的很脆，它烤到的很像，就是应该是炸的， <laughs> 炸到很像那个北京烤鸭那个皮一样，就是很脆脆的感觉，比那个还要脆。吃完了之后，我们就准备来订。 西方喽，我想要逼他去考日文检定，在这不到三个月的时间考过，然后呢，没有考过的话就要做惩罚。